ہوٹل پیرانا بطور اَسہِ حظ سپدیو واریاہ ظُلم واریاہ ظُلم سپدیو اَسہِ سۭتۍ اَسہِ حظ چھُ وَنُن وٕچھ أسۍ کِچنَس منٛز أمۍ تُل پیڈَل لگووُن أمِس تَمہِ پَتہٕ گٔژھ کٲم درٛایَس بہٕ أمِس اَسہِ حظ چھُ اوس وَنہِ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ أمِس اَسہِ حظ چھُ وَنُن تُج مےٚ تٔمۍ کٲم لگوا یہِ دارِ کِنۍ اہن حظ تٔمۍ لگوو دارِ کِنی آمدن تہٕ کَزنہٕ لگووُم تۄہہِ اَسہِ حظ چھُ وَنُن دارِ کِنۍ تَمہِ پَتہٕ پَتہٕ درٛایَس بہٕ أمِس أمِس نٮ۪بَر وَننہِ مےٚ مےٚ دوٚپمَس ژےٚ کیٛازِ کٔنۍ کٔنۍ تٔمۍ تُج تہٕ وٲجِن چھِ پَیی بہٕ کَپٲرۍ ٹھیک لگوت تم تجن تین پہ پی کپ تجھ تو کوٚرُکھ أمِس اَکھ آپریشَن کوٚرُکھ أمِس أچھ ہُنٛد آب بنٛد پَتہٕ ٲسۍ أمِس علاج کَران تَتہِ تِمو دوٚپ ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس علاج گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ تُج اَسہِ لاگتَس پٮ۪ٹھ نِیَس یہِ کوٚرُکھ أمِس آپریشَن تہٕ تِم تہِ وٕنۍ کوٚرہوس اَکھ آپریشَن گۄڈٕ تہٕ أنۍ اَسہِ یہِ بیٚیہِ پَتہٕ کوٚرُکھ أمِس بیٛاکھ آپریشَن وٕنہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم پوٗرٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ أمِس کوٗتاہ یی گاش کیٛاہ یی گاش ہیٚکیٛاہ یہ گاش